In Finnish, there's a way to use numbers very quickly, especially if you're counting something. Yksi, y. Yksi, y. Yksi, y. Kaksi, ka. Kaksi, ka. Kaksi, ka. Kolme, ko. kolme, k kolme, k neljä, ne, neljä, ne, neljä, ne, viisi, vi viisi, vi viisi, vi kuusi, kuu, kuusi, kuu, kuusi, kuu, seitsemän, sei or se, seitsemän, se, seitsemän, se, kahdeksan, kasi, kahdeksan, kasi, kahdeksan, kasi, yhdeksän, ysi, yhdeksän, ysi yhdeksän, ysi, kymmenen, kymppi, kymmenen, kymppi, kymmenen, kymppi. K, ykakonevi, ykakonevi. YKK C 890, YKK C 890, YKK C So practice that very, very slowly and gradually speed it up.